A few moments later. Onak, ba't kiningal? Ha? Ha, ano? Yung, yung, yung salita mo? Ano? Ha, ba't kiningal? Ha? Punta ka dito? Dali! Bilisan mo! Ha? Sige? Utakarito. Ay, salamat. Ito na yung tubig ko. Galing Korea. Denmas ko to inorder ah. Ah, at may lason. <laughs> Nagawa ko pa ito kay kumaring Kenny. <laughs> Kunti lang, pero, ha, ah, pag may uminom nito, mamatay agad. <laughs> ah, lagi na ito lahat. Yan! Ah! ito na. Lason. Ha? <laughs> Lalagay. Ha? Yes. Oh, nako, It's too big. Ay, salamat. Natubig dito. Baka yung mama mo to ang naglagay para sa sa'yo. Ito, anak ko. Oh. Oh. Inumin mo yan na. Okay. Alis man ako. <laughs> oh, ayun. May tubig. May thank you. Bakit pa po ito ang nalagyan nito para sa akin. Nakakmag. Marami nito. Baka hindi ko tumubos. Ang bango. Hmm. A few moments later. Ay, thank you. Tapos mo yung pagkain. O oh, anak, sana yung panglason sa... Oh! Ba't mo inino? Baka...